他几把经验全交。哎哎，别放，哎哎，哎哎。哈哈哈哈哈！shit。 Shut the fuck up, peace. <laughs> oh.